Assalamu alaikum. My name is Ahmed Jamil Malik. I am a fourth year medical student from Sheikh Zayed Medical College, Lahore. And today with me is Dr. Ismail Khalid Yusuf. Dr. Khalid is an alumni from Sheikh Zayed Medical College, Lahore, and he is currently working in University Hospital, Louisville as a resident of neurology. So I welcome Dr. Khalid in this channel today. Assalamu alaikum. So we have started this Embrace series where we are trying to connect the alumni of Shakespeare Medical College with the current medical students so that we can know more about our alumni and get to know about their details that where they are working and what they have achieved in, in their life. So in this part of the video, I will be asking multiple questions of students to Dr. Khalid and he will be answering those questions. So let's begin. So the first question is that as we know that step one is going to be pass or fail from 2022. So what impact it will have and how it will affect step two? So I don't think it will have a big impact. I think it's a streamlined process. IMGs will be still coming in. हाँ उनका threshold थोड़ा different हो सकता है. In the sense that you might have to score well in step two. You might have to do uh, more rotations. But overall, the IMG frequency coming and the influx coming should be the same or even more because there are always more programs opening up. So if you're thinking that the chances will go down, I don't think so. If, Which one if, would you recommend if someone has a chance of giving step one this year as a scored test versus those who will be giving it as a pass field? So logically speaking, if I am a program director, I would see more score because yeah. I would like to see what are the numbers which you secure. Mm -hmm. कि आपने एक एवरेज से कितना ऊपर किया या नीचे किया so that's a separate thing but it's a systemic process it's a very well defined process I don't think it will make a difference so the thing is के someone like me who is currently in his fourth year a lot of my friends are actually preparing for step 1 right now so the main debate these days is के हमें स्टेप 1 देते हैं बिफोर जनवरी 26 2022 तो वो स्कोरिंग वाला होगा एंड mm-hmm. आप अगर उसके बाद देते हैं तो पास फेल होगा but once we mm-hmm. apply for the match that's going to be like two or three years from now so tab tak iske upar koi effect ho raha hoga after three years or not it's too pre it's too preliminary to say that but mm -hmm. as again as i'm saying when you go for steps and when you go for the application the person who will have score obviously will have an edge on the person who has passed fail because you're giving a number you're giving a threshold ke bhai main idhar se average se itna upar hu mm-hmm. if you are pass fail and your step two score is good तो वो भी तो एक थ्रेशोल्ड ही है ना वो भी तो एक नंबर है yeah. ये ना करना कि स्टेप वन में अच्छा लेके स्टेप टू में नीचे चले जाना that would be a problem all over the problem so both ways are fine but obviously if you have step one with a score that will be a more edge so the second question is what is the total expense in the whole MLE process so things have changed a lot now. Uh, number one, the interviews are virtual. That saves a mm-hmm. lot of money. Okay. Oh. Number two, your exams will cost you around $2,500 because you don't have CS. It used to be a lot more, but now you have OET. Mm -hmm. um, the third thing is that if you have if you have the visa and you're coming for step three, mm-hmm. obviously mm -hmm. that will cost a lot. But step three doesn't matter a lot in your process, except the fact that you're applying for H1. Okay. लेकिन ओवरऑल 2500 आप ये लगा लो टेली रोटेशन के आप 2000 लगा लो कम से कम तो 45 तो हो गई है उसके बाद आपने एप्लीकेशन प्रोसेस करना है that's expensive if you apply for 100 programmes तो that is around 1500 dollars as well to 2000 dollars तो ओवरऑल आप 8000 मतलब उतने ही लगा लो जितनी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एक साल की फीस होती है okay. लेकिन having said that when you become a resident आप की पे कोई इतनी सब्सटेंशियल नहीं होती लेकिन if you are single you can always save around 500 to 600 dollars per month if you're single thousand actually तो आप ये वापस भी कर सकते हो एक साल के अंदर so it's like an investment a futuristic investment that's how people told me how, that's how I take it So could you just quickly give us a range that a resident gets paid? I know it varies depending where you're doing your residency and what is yeah. the program. So could you just, just give us a range? Uh, that's a very good question, actually. And people shy away from answering that. But I think as a futuristic resident, you should know that. Okay. Yeah, hota ye the taxes here are substantial. 35% to 30% आपके टैक्स में चले जाते हैं आराम से Okay. so if you get 4500 bucks as a total overall take home would be 3000 $4,500 a month. The take home would be $3,000. 3000 ex- इसमें आपका इंश्योरेंस कट जाएगी Okay. अमेरिकन सिस्टम की जो एक डाउनफॉल है वो health insurance as compare to the British system British system NHS is free Mhm. right? When you go to get your health checkups, you you're free. उनकी अपनी एक uh, fees कट रही होती है, but that's not substantial. If their health insurance is very expensive. For a single person, it costs around like 100 to 150 bucks, which does not mean that if you get any procedure done or anything, आपके पैसे उतने ही होंगे आपको एक्स्ट्रा भी पे करने पड़ेंगे जो आपको बाद में बिल आएंगे Okay. लेकिन अगर if you have a family, that expenditure can go to like 600 bucks as well for health insurance. So health Mhm. insurance is something that takes a lot of toll on you. Depending upon the number of family members. I think no. Actually, if you have a wife and a kid, that's like 600 bucks. Okay. some of the programs cover it, but they're Okay, so there is another question. When I medical school, I heard that someone said, okay, I heard that in 2023, the medical colleges are modular system. Wale, sir, they will USMLE be eligible for USMLE. The year-wise, they will give exam. They won't be eligible for STUPS. Again, too early to say. When 2023 comes, then we'll see. okay. यार ये जो चीजें है ना दीज चेंज विद टाइम अगर आप इन चीजों पे आप फोकस करोगे ना तो फिर तो आप कोई तैयारी नहीं कर सकते देखो जिस तरह मुझे याद है कि जब मैं यूएसए में लीज कर रहा था तो उन्होंने कहा जी कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो पाकिस्तानी ही आएंगे ठीक है तो इसका मतलब हम तैयारी छोड़ रहे हैं यार हर चीज ना मैंने आपको पहले भी कही है this is streamline every process is line they want they M G doctors they work well they are great doctors and the system also supports them that's the beauty of the system it's a two way process तो ये कभी नहीं होगा कि आपके वो हर्डल्स डालेंगे वो चीजें आसान करेंगे हर्डल्स दम तब डलती हैं जब आप कोई प्रोसेस पे मुसीबत डालो ठीक है ना हाँ देर आर एक्सेप्शन के वीजा डिले हो जाते हैं सब कुछ होते हैं लेकिन I don't know single guy in my process ही जिसका वीजा कैंसिल हुआ हो या रिफ्यूज हुआ हो आई नो पीपल जिनका डिले होता है लेकिन उनका भी लग जाता है प्रोग्राम सपोर्ट करता है okay. So if someone is from the class of 2023 or 2024, so many preparations continue रखें. Focus on your exam. Don't think much. Okay. जब वो चीज आएगी ना तब अब आपको example देता we were in the we were in third year fourth year, mm -hmm. me and a couple of more people हमारा house which is the world directory of medical schools, that was a problem Yeah. because not recognized. और in fact जब मैंने elective के लिए research के लिए भी जाना था, तब भी नहीं था then we have to get it done और वो हो गया था तो अगर हम ये सोचते कि यार ये तो है ही नहीं तो हम कुछ कर ही ना तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता था Yeah. Makes sense. So another question is, what are electives and how do they come into play while getting a job there? Do they really help? If yes, then what's the procedure? So electives are basically rotations which you do in med school or universities or in mm-hmm. medical centers during your med school. Anything out of your med school is called observership or externship. Yeah. Be mindful that you cannot do an externship on B1, B2 visa. Okay. That's the tourist visa. You cannot do research on B1, B2 visa. If you do that, the penalty is extremely strict In fact, it's so strict that if you keep doing research or externship on that, your school can be barred. It's so tough. Mhm. कि इनके बच्चे abuse करते हैं वीजा को. So do not do that. It's a Okay. no-go zone. You can do electives in uh, during your med school, which are hands-on. You the procedure is very simple. You go to different med schools, your uh, websites, and see the elective portion. They have a form, fill it out, reach to them. They have a program coordinator, which is always helpful. Email them कि जी मैं ये बंदा हूँ मैं इधर रिसर्च मैं इधर आता हूँ मैंने ये रोटेशन में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ अच्छी ईमेल लिखें ईमेल लिखने का प्रोसीजर ये होता है कि जिस बंदे के आपने साथ काम करना है उसको पहले सर्च करें let's say you have to work in cardiology आप देखते हो यार कार्डियोलॉजी का ये समझो आपने पहले सबसे पहले आप देखो आपने किस एरिया में जाना आपने न्यूयॉर्क जाना है और या आपने कैलिफोर्निया जाना लेट्स से दैट उसको कैसे आपने ड्राइव करना आपने देखना आपका सपोर्ट सिस्टम किधर है सपोर्ट सिस्टम का क्या कि आप किस तरह रह सकते हो अगर आपके पास रहने की जगह नहीं फिर आप वो देखो कि वहां अपना हाउसेज हैं कि नहीं है जिस तरह शिकागो में न्यूयॉर्क में डिट्रॉयट में जहां सस्ता लिविंग है अगर वो नहीं फिर देखो एयर भी है कि नहीं जहाँ सस्ता है या फिर वहां देखो जहाँ couple of guys are already living there थोड़ी सी आपको रैखी करनी पड़ेगी फिर आप उस यूनिवर्सिटी में जाकर रिसर्च करते हो every city has lots of universities and math centres and it's not possible कि आपको वहां ना मिले ये भी नहीं होगा कि आपको कोई गोल्डन स्पून से डाल दे कि यार ये तुम्हें तो रोटेशन है आपको थोड़ा सा करना पड़ता है पाकिस्तानी या काफ़ी प्रोफेसर हैं which help them out in private clinics and universities लेकिन एक चीज़ याद रखना कि यूनिवर्सिटी का जो लेटर हेड है वो प्राइवेट क्लिनिक से हमेशा सुपीरियर रहेगा क्योंकि आप एक एकेडमिक और रिसर्च सेंटर में पढ़ा रहे हो आप एक प्राइवेट जगह नहीं कर रहे तो फर्स्ट थिंग फिर जब आप उसको करते हो let's say mister John is a big is a research authority in the world आप उसको एक अच्छी सी ईमेल लिखो मिस्टर जॉन हमेशा लास्ट नेम लिखना आपने पहला नेम से आपने नहीं लिखना और हम या आप पूरा नाम लिखो let's his name is John Wick John Wick comma M D फिर आपने नीचे से स्टार्ट करना ये नहीं लिखना कि mister John hello how are you I am very impressed please give me no you can't do that आपने हमेशा अच्छी सी बात रखनी है कि जी mister John Wick M D good morning sir uh, I'm writing you in for this. I've been I've been work I've been reading your work. It's splendid. आपने उसका कोई काम पढ़ा आपका ये आर्टिकल बहुत अच्छा था मुझे इससे बड़ा मिला है सीखने को I want to be a part of such international curriculum. I want to be a part of of such I want to get a mentored under you. I would be really appreciative if I get a chance to work under you. एक अच्छी सी सही दिल से लिखना ये नहीं करना कि मैंने बस पहुंचना है उधर और आपको मैं बताऊं इन लोगों का इतना एक्सपीरियंस होता है ये आपको ऐसे पता कर लेते हैं ये बंदा काम करने वाला है कि नहीं ये वाकई सीखने वाला है कि नहीं क्योंकि ओवर द ईयर उनका टर्न इतना ज़्यादा होता तो ये इलेक्टिव हैं ऑब्जर्वरशिप ये होती है जो आप मेड स्कूल के बाहर करते हो वो हैंड्स ऑन नहीं होती हम्म। आप टूरिस्ट वीज़ा पे कर सकते हो अब तो मैंने सुना है कि यूएसएमएलई वीज़ा e भी शुरू हो गया है जिसमें आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो उसका भी ये प्रोसीजर है the same procedure you have to go आपने करना है लेकिन आपने ऑब्जर्वरशिप का लफ्ज लिखना है जिसको ये शेडोइंग कहते हैं सो so, जो एक डिफरेंस मुझे दोनों का जो मैंने पढ़ा है मुझे थोड़ा सा लगता है कि इफ यू डूइंग इलेक्टिव्स एक तो ये मेडिकल स्कूल में होंगे और एक मेडिकल स्कूल के बाहर होगा ऑब्जर्वरशिप सो इलेक्टिव्स के अंदर आपको कुछ एग्जामिनेशन या कुछ हेल्प कर देता है अगर आपने एग्जामिनेशन करनी है पेशेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन में is just you are shadowing your doctor जो भी वो हैं hmm. यही हाँ, होता है आपको at the end letter of recommendation दोनों पे मिल जाता है that's if you work well i know I <laughs> जिस तरह एक बंदे ने मुझे मेरा अपना एक्सपीरियंस है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ठीक है ना उसका ये मतलब नहीं था कि मैंने काम पूरा किया था या फिर आ, उसको मैं पसंद नहीं था वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि मुझे मुझ तक नहीं पहुंचा था ठीक है तो ये चीज़ें भी रखना कि हमेशा ये ना करना कैलकुलेटिव रिकमेंडेशन में मिलेगा ही मिलेगा शायद नाइन्टी परसेंट ऑफ टाइम मिल जाता है लेकिन ये भी होता कभी नहीं भी मिलता क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं या फिर डिले हो जाता है काम या something on those lines so जो लेटर रिकमेंडेशन है once you finish your elective तो उसके फौरन बाद मिल जाते हैं या थोड़ा टाइम लगता है आपने रिक्वेस्ट करनी होती है आपने रिक्वेस्ट करनी होती है लास्ट वीक कहना था कि जी I would be very appreciative if you write a letter of recommendation for me if you think I am feasible for that it's not a mendation remember that it's not a mendation क्योंकि आपको पता है जो ज़्यादा जिस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की वैल्यू वो है जो आप तक ना पहुंचे जो डायरेक्टली सिस्टम में जाए okay. if you work bad it could be a bad bad letter of recommendation as well so फिर ना ही मिले तुझे हाँ तो फिर ना ही मिले तो बेहतर <laughs> तो ये आपने असेस करना है कि आपने काम कैसा किया <laughs> और उसमें मैंने देखा जो अच्छे वाला होता है ना लाइक उसमें लिख सकते हैं is excellent is hard working but that's not enough letter of recommendation जिसमें लिखा हो कि I have met many students but special thing about this student was that जो भी उसके बारे में आप लिख रहा हो so if they know more about you and they write some specific specific quality of yours तो वो ज्यादा अच्छा उसकी वेटेज हो जाती है so इसको हम कहते हैं personalized letter of recommendation that's the okay. word ये personalized इसका मतलब है he's really worked with him कि उसको पता है and he he's worked hard with them तो yeah you're right absolutely right okay So fifth question is roadmap and tentative schedule if you want to clear all tests as soon as possible without having to wait between them due to test dates, etc. That's a good question, actually. Uh, yeah, roadmap ये house job Ke baad to, तो jitne bhi भी USMLE takers hai na, first of all you have to do house job. अब to mandatory Hai, क्योंकि big question, very big question. हाँ, कि आपने वो करना ही करना है क्योंकि यार देखो ये जो ये जो रोड है ना इस पे अपनी बाकी आपने रोड्स खुली रखनी है आप हाउस जॉब करोगे तो आप लैब के लिए एलिजिबल हो आप हाउस जॉब करोगे तो पाकिस्तान में परमानेंट लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो आप हाउस जॉब करोगे तो आप एफ के लिए एलिजिबल हो या एम के लिए तो आप समझो एम पांच साल का नहीं छह साल का ये अपने दिमाग में बिठा लो अगर किसी जूनियर ने मुझे मैसेज किया ना कि यार यूएसए में लिखा रहा हूँ मैं उसको हाउस जॉब नहीं की तो काके यूएसए में तो छेड़ दे तू पहले हाउस जॉब करेगा क्योंकि यार आप अपने ही दुश्मन मान रहे हो अब मेरे एक दो दोस्त हैं जो माशाल्लाह मैच कर गए में जिन्होंने पहले मैच की ट्राई की उनका मैच नहीं हुआ उन्होंने वक्त वापस जाके हाउस जॉब किया फिर फिर मैच के लिए अप्लाई किया बल्कि काफी हैं तो माशाल्लाह अब तो हम्म। कुछ फैलो भी हैं लेकिन उनको करनी पड़ी ना एक साल उनका लगा तो क्यों इसको फटीक लेनी है इतनी ज्यादा तो आपने हाउस जॉब करनी है हाउस जॉब में प्लान करो शेख जैद की हाउस जॉब को इतनी टफ तो है नहीं मतलब आप मेयो की हाउस जॉब सर्विसेज की देखो हम लोग जन्नत में रह रहे थे इसलिए मुझे ना वो जब कहते ना कि स्टाफ और ये वगैरह मैं मैंने कहा था यार तीन बजे तो तुम लोग सारे मॉल वन में बैठे होते हो क्या बातें कर रहे हो आप आपकी तो ट्वेंटी एट आवर्स भी नहीं है थर्टी सिक्स भी नहीं है क्यू फोर थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई है हम्म। ये कोई हाउस जॉब नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी किया मैं इसलिए खुद कह रहा हूँ मैंने भी शेख से की है मैंने अपने दोस्तों को देखा हुआ मैं जो फर्स्ट ईयर प्रीलिम ईयर होता है ना या एफ वन जो होता है प्लैप जो आपका होता है उनका तो चलो फिर आर्ट्स थोड़े कम है लेकिन फिर भी वो बहुत एग्जॉस्टिंग है जो इधर का prelim year that is equal to house job Pakistan का हम्म। भी ये रूल अगर आपने फर्स्ट ईयर एम यहाँ किया हुआ है तो आपकी हाउस जॉब एग्जाम हो जाती है तो वो इक्वलेंट लेते हैं तो यार शेख तो इट्स pretty good आप पढ़ भी सकते हो उसमें तो the first thing is this अब तो मुझे यार तुमने बता बात बताइए कि सेवेंटी थाउजेंड पे होगी मेरे तो <laughs> अच्छा खैर तो the road map in tentative schedule हाँ so coming back to that house job के फौरन बाद आप स्टेप वन क्लियर करो ओके okay. हाउस जॉब आप लो यार मैंने पढ़ना है बारह महीने बहुत होते हैं जैसे ही आप कर लोगे तो आपकी हाउस जॉब खत्म होगी जुलाई या अगस्त में ठीक है आप फॉर्म स्टेप वन क्लियर करो उसके बाद आपके पास पीछे एक साल है उस एक साल के अंदर आपका गोल होना चाहिए स्टेप टू निकालना और रोटेशंस करना और अपनी सीवी को पक्का करना सीवी को पक्का करने का मकसद ये है कि you have to do publication हर बंदे की दो से तीन नामी पब्लिकेशन होनी चाहिए डज नॉट मैटर टॉपिक हाँ पबमेट इंडेक्स हो कुछ हो अच्छा इसका मैं आपको एक हम्म। बहुत आसान तरीका बताऊंगा क्या करने का प्लीज हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बंदा जो मैच में बैठे उसकी दो से तीन पब्लिकेशन जरूर होनी चाहिए ये लाइक ये हंड्रेड परसेंट बात है and it's not a big thing अब पब्लिकेशन करनी किस तरह देखो कोई भी चीज करने से आती है ये नहीं हो सकता कि कोई आपका नाम डाल दे अगर कोई किसी ने एफ के ग्रुप्स में इधर उधर लिखा हुआ कि जी आप पब्लिकेशन में हम आपका नाम डाल रहे हैं तो यार आप गलत कर रहे हो ठीक है ना उसके बाद में आप कोई चीज़ मसला डालेगी तो the best way how other medical colleges do and ये मुझे बाद में बात पता चली थी कि आप चार या पांच बंदों का ग्रुप बनाओ ठीक है समझो अहमद आप हो आप अपने तीन और फ्रेंड्स लड़के लड़कियों को ले लो और उनसे को यार ये चार टॉपिक्स हैं चार केसेस हैं अब केसेस कैसे मिलेंगे केसेस के लिए आपको प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा आप उनसे को के लिए हाँ, आपको डीपली आपको डीपली इंटरेस्टेड हो मैं करना चाहता हूँ आई मीन इतने बड़े बड़े बंदे बैठे हुए यार आई एम श्योर उनके पास केसेस होंगे तो आप चारों चार केसेस पकड़ो ठीक है और चारों जो एक एक बंदा एक एक केस में काम करना शुरू हो जाए ओके okay. ठीक है अब होता ये कि आप समझो एक केस का जिस तरह अहमद आप हो आप एक कोर्स को यार मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखूंगा okay. दूसरा समझो कि फातिमा है वो कहेगी मैं कंक्लूजन लिखूंगी तीसरा है रजा है वो रजा कहता है मैं इसकी बॉडी लिखूंगा ठीक है चौथा है इकबाल इकबाल कहता है मैं रेफरेंसेस को करूंगा सारा तो चारों की एक जॉब है एक बंदा रेफरेंसेस कर रहा है एक बंदा एब्स्ट्रैक्ट लिख रहा है एक बॉडी लिख रहा है by the end of two months आपके पास चार आर्टिकल्स होंगे जिनमें चारों के नाम होंगे और जिसमें सबसे ज्यादा जिसने काम किया उसने नाम लिखते तो आपको बाद में तो कुछ करना ही नहीं है छह महीने बाद आपके चार आर्टिकल्स हो जाएंगे जिसमें चारों के नाम है हर बंदे के चार चार आर्टिकल्स होंगे and that's how Dow does that's how A Q does और दैट्स हाउ के डज कि आपको ग्रुप so, बनाना होगा उसके पब्लिकेशन में काफी मसला आता है कि once even you write it तो उसको फिर जो पब्लिश वगैरह करवाना होता there is a very big chance कि तो- आपके स्टार्टिंग वाले प्रोजेक्ट्स में भी रिजेक्ट होते हैं होंगे तो ठीक होंगे ना यार फिर आपको गलतियों का हम्म। पता चलेगा ये जो इफ है ना इसको छोड़ दो वो हम एक नज़म पढ़ते थे बचपन में कि एक जो फार्मर है जो खेती बाड़ी करता है वो तो हम्म। सो, सोचता है ये क्रॉप कैसी निकलेगी अगर बस पानी देता रहता है हम्म, माली का कम पानी पाना मा, हाँ माली का काम है पानी पाना हाँ हाँ बस आपका काम है पानी डालना बाकी अल्लाह की मर्जी है जो मेहनत करता है ये अल्लाह का ना बड़ा जबरदस्त दस्तूर है मैं आपको बता रहा था ना ये जो दुनिया है ना जिसमें हार्डवर्क है ना ये एनर्जी रिजर्व है ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगी हो ही नहीं सकता ज़ाया हो ये एक साइकिल है आप ये एनर्जी कंजर्व हो जाती है फिर वो कर लेती है मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता तो वो मुझसे नाराज होगा मेरा दोस्त लेकिन I think that's a very good example for all my friends and juniors one of our eleven I applied for four or five years, right? और इतनी मेहनत की उसने he was one of the first guys who did steps और उसका नहीं मैच हो रहा था कोई मसले आ रहे थे लेकिन वो कहता रहा पानी डालता रहा इस साल मैच में he had 30 publications माशाल्लाह he had 30 publications he has a record for Sheikh Zayed he had 24 interviews 24 शेख जैद का रिकॉर्ड है तो तोड़ने वालों के लिए एक है थर्टी पब्लिकेशन भी एक रिकॉर्ड है twenty four interview and he got H one right so that's brilliant because he did not stop माशाल्लाह वो अपना काम करता रहा तो आपका काम भी यही है कि आप बस करते रहो इसमें कोई नहीं गलतियां होंगी आप सीख जाओगे फिर आप एक दबा रवा हो जाओगे ये जो हमारी एज है ना twenty seven to thirty two इसमें एक दो साल ऊपर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता mm -hmm. की बात याद रखना ये कि मैं पीछे रह गया मैं आगे रह गया नथिंग कुछ नहीं होगा सो so, एक जो आपने टेंटेटिव स्केड्यूल ये बताया कि ड्यूरिंग हाउस जॉब तक आपका स्टेप वन हो चुका हो हाउस जॉब के फौरन बाद आप दे दो एक दो महीने के अंदर ओके okay. और फिर उसके अगले साल में या उसी साल में आपका स्टेप 2 हो गया फिर आप आगे वाले प्रोसेस में शुरू हो जाएं unless you are determined four और फिफ्थ ईयर में फिफ्थ ईयर में आपने कोई पंगा नहीं करना ओके फोर्थ ईयर के एंड या फिफ्थ ईयर के पहले हाफ के मिड में मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया जी कि हम सोचना प्रॉफ अपना मैं क्या पागल हो गए हो क्या बातें कर भाई डॉक्टर बनोगे तो कुछ होगा ना ये किसने अकल मत दे दी कि जी हम प्रॉफ हम एक आधी सप्ली ले लेंगे हम वो कर लेंगे तुम्हारी कोई सीट गारंटीड है अमेरिका में या इंग्लैंड में नहीं है इधर भी नहीं है चाहे आपका मामा डीएसपी क्यों ना नहीं हो सकती सही है हमेशा अपना एग्जाम क्लियर करना है आपने prof final prof is tough prof after first prof पहला प्रॉफ मुश्किल है फाइनल प्रॉफ मुश्किल है लेकिन फाइनल प्रॉफ निकालना is as important as your breathing इतना इंपॉर्टेंट है वो तो इसलिए इसको नहीं आपने छेड़ना फोर्थ ईयर के एंड में अगर आप कर लो या फिफ्थ ईयर के पहले मिड में कहीं जाके दैट्स ब्रिलियंट लेकिन प्रॉफ के कोई नहीं पढ़ना आपने सो so, ये तो उन लोगों के लिए बोली ना जो स्कोरिंग वाला दे रहे होंगे और ड्यूरिंग हाउस में उसके बाद स्टेप दे रहे हैं लेट्स से जब ये पास फेल हो जाएगा so there is a good chance कि हमें ज्यादा नंबर लोगों के वो मिलेंगे जो जो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एक स्टेप वन निकाल सकते हैं सो फिर वो क्या करेंगे वो स्टेप टू सी के कब देंगे मेरा मेरा इसके बारे में थोड़ा सा ना आइडिया थोड़ा डिफिकल्ट है सॉरी डिफरेंट है और मैं हम्म। हो सकता गलत भी हूँ मुझे लगता है स्टेप वन पास फिर मुश्किल हो जाएगा कि पास करना मुश्किल हो जाएगा फिर देखो कोई तो थ्रेश रखेंगे ना वो या मुझे ये लगता है कि वो थोड़ा सा टफ कर देंगे मतलब इतना टफ नहीं करेंगे मतलब जहां अब इस time step one passing rate शायद एटी एट परसेंट है एटी सेवन परसेंट है तो हो सकता है एट्टी परसेंट हो जाए मुझे ये लगता है कुछ वो चेंज करेंगे बट लेट्स से कि किसी ने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन स्टेप वन कर दिया समहाउ स्कोरिंग वाला किया पासिंग वाला किया सीके कब देंगे फिर वो पोस्ट हाउस जॉब देंगे या ड्यूरिंग हाउस जॉब होगा फिर वो तो एज सून एज पॉसिबल उसमें क्या तो पा सकता है वो तो वो वाला मैच खेलेंगे वो फिर जो हाउस जॉब के फौरन बाद होगा सितंबर अक्टूबर वाला हम्म। और जुलाई में खत्म हो रही है सितंबर अक्टूबर में वो करेंगे तो एग्जाम कब देंगे स्टेप 2 सीके का लेट्स से फाइनली के स्टार्ट में किसने स्टेप 1 दे दिया in between house between house yes step 2 CK के लिए आपको 3 महीने से ज्यादा नहीं चाहिए सीके हम्म। के तो क्योंकि अगर आप स्टेप 1 के फौरन बाद दे देते हो इनफैक्ट मैं आपको बात बताऊं मैंने जो सीके दिया था ना अपना वैसे ये करनी नहीं चाहिए हरकत लेकिन मैं सुबह मैं जॉब मैंने जॉब नहीं करनी थी मैं बिल्कुल वो था मैं घर होता था मैं पढ़ता था सिर्फ तो मैं सुबह नौ से लेके पांच बजे तक सीखे पढ़ता था और शाम सात से लेके ग्यारह बजे तक M R C P one पढ़ता था बस वो था ना लेकिन तीन महीने बाद सीखे भी हो गया था M R C P one भी हो गया था तो यह आप पे आप कितना डिटर्मेंट हो लेकिन सीखे तीन महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सीखे थ्री मंथ से ज्यादा अगर आप दे रहे हो तो यू डूइंग समथिंग रॉन्ग और ये इजी ये सारे कह रहे होंगे यार इसने कर नहीं इसलिए कह रहा मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि बाकी भी यही करते हैं मेरी एग्जाम्पल ना लो भाई मैं कोई निची एग्जाम्पल नहीं है बाकी मेरे दोस्तों ने भी ऐसे किया So sixth question is कि someone thinks कि if you have done your MLE तो आपका PLAB exempt हो जाता है that you don't have to give a PLAB that is true now mm -hmm. That is to आप जीएमसी सर्टिफिकेशन आपकी हो रही है अगर आपने एमएलए दिया हुआ है स्टेप सीएस दिया हुआ है uh, तो एग्जामेशन है अब जीएमसी सर्टिफिकेशन हो रही है no guy who got it so if you have cleared all of these तो आप यूके के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर एमएलए आप आप जीएमसी सर्टिफिकेशन हो सकती है बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं yes okay okay. So seventh question, Could you just compare Plav with Emily? What the what are the pros and cons of both? ha ha. हाँ यार एक तो इतफाक ऐसे हुआ कि मुझे दोनों सिस्टम्स को ज़रा देखने का मौका मिल क्योंकि मैंने इंग्लैंड में तो बिल्कुल नहीं की रोटेशन कोई अपनी हम्म। अच्छा इंग्लैंड में वैसे मुझे रोटेशन मिल गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में लेकिन मैं गया नहीं था मुदसर अली शेख गया था so I think this question pros का और कॉन्स का आपने किसी इंग्लैंड वाले से भी पूछना है क्योंकि उनको ज्यादा yeah, लेकिन मैं आपको उतना बता सकता हूँ जितना मेरे दोस्तों ने बताया और विच आई फेल्ट ठीक है so for England number one आपका राउट छोटा प्लैब वन आपका महीने की तैयारी से हो सकता है सवा महीने प्लैब टू आपकी डेढ़ महीने की कोर्स हो सकता है एक्सपेंसेस कम है कोई शक नहीं आप यानी प्लैप वन और प्लैप टू अगर आपको डेट मिल जाए इन लकी गो तो आप तीन से चार महीने में निकाल सकते हो और आपको जॉब जो है जो एवरेज टाइम तो मुझे नहीं पता लेकिन जो मैंने अपने दोस्त देखे उनको जीएमसी सर्टिफिकेशन के within four five months आपको जॉब मिल जाती है ठीक है कुछ अनलकी पीपल होते हैं लेकिन अलहमदुल्ला दे गेट इट टू तो एक तो ये है आपको मैच के लिए नहीं बैठना पड़ता आप एफ वाई वन कौन ये है कि आपको दोबारा से वो जो पहले दो साल करने पड़ते हैं और उसके बाद आपको कोर ट्रेनिंग मिलती है ओके सो पहले आप सीनियर हाउस ऑफिसर होते हैं वहां पे हाँ उसको इस तरह कह लो फिर आपको कोर ट्रेनिंग मिलती है जिसके लिए आपको मैच के लिए किस्म का बैठना पड़ता है ओके ठीक है that's one one thing I might know इसलिए मुझे जहां मैं गलत हूं उनको करेक्ट करवाना जो लोग कर रहे हैं ठीक है सेकंड थिंग इज के यार वर्किंग आवर्स लिमिटेड है 48 आवर्स है जितना आप ऊपर करोगे आप लोकम कर सकते हो तो या आप लोकम नहीं कर सकते मून लाइटिंग नहीं कर सकते वीज़ा पे लोकम के पैसे अच्छे खासे मिलते हैं रेजिडेंट पे मुझे लगता है इंग्लैंड की थोड़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू यूएस क्योंकि पाउंड भी तो है ना अगर आप कन्वर्ट करोगे अगर आप पाकिस्तान में पैसे भिजवाते हो तो पाउंड कन्वर्जन में तो बढ़ जाता है हम्म। इसी चीज़ ये है कि इंग्लैंड की फ्लाइट छोटी है एज कम्पेयर टू यूएस मेरे लिए तो मैटर करता है ये ठीक है चौथी चीज़ ये है कि वापस आपके आपने वीज़ा नहीं लगवाना आपका रेजिडेंसी परमिट होता आओ मिलो पांचवी चीज़ ये है कि आप इंग्लैंड में अपनी छुट्टियां इकट्ठी कर सकते हो हम्म। चार पांच इकट्ठे अमेरिका में नहीं है अमेरिका में तो बल्कि मेरी अभी एक दोस्त की रेजिडेंसी लगी है उसको साल में दो हफ्ते छुट्टी है खाली और पाँच दिन या छः दिन क्रिसमस के हैं मुझे साल में चार हफ्ते छुट्टी है तो दो हफ्ते पहले छः महीने फिर अगले दो हफ्ते आर्ट्स का इशू है अमेरिकन आर्ट्स अट्ठाफ स्पेशली अगर आप एक ऐसी स्पेशलिटी में हो जिसमें रेजिडेंस कम है जैसे न्यूरोलॉजी इज सब स्पेशलिटी उसमें हम हम्म। चार लोग हैं पर ईयर मैक्सिमम पाँच होते हैं साइकियाट्री में ज़रा ज़्यादा होते हैं लेकिन पाँच बंदों ने हम लोग चार जो बंदे हम लोग दो हॉस्पिटल्स कवर कर रहे हैं चार सर्विसेज कवर कर रहे हैं पहले मैं तीन कर रहा था तो मैं इजीली सेवेंटी तो कुछ भी नहीं है हमारी क्यू टू कॉल्स होती है अभी सेकेंड डे कॉल होती है एक महीना मेरा स्केड्यूल ये होता है कि मेरी एक महीने में सेवन डेज नाइट्स होती हैं कंजेकेटिव बाकी तीन हफ्ते में मेरी क्यू टू कॉल होती है संडे को एक डे कॉल होती है सैटरडे को ट्वेंटी एट आवर कॉल होती है तो वो तो चलेगा लेकिन इंग्लैंड में जो मेरे दोस्त हैं तो वो मेरे तीन चार दिन नाइट्स करते हैं फिर दो दिन शायद उनको ऑफ मिल जाता है so that's a very good aspect आप बर्नआउट नहीं होता ठीक है ना तो मेडिसिन जो अमेरिकन जो सेकेंड ईयर है प्रेसिडेंसी का और जो न्यूरोलॉजी का सेकेंड ईयर है वो it's a very tough period मतलब वो अच्छा खासा आपको टेक्स यू आउट लेकिन यह कि यार जितना आप रेजिडेंसी टफ करोगे उतना ही आप सीखते भी हो जो बहुत बड़ा प्रो है तो मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ न्यूरोलॉजी um, की कितने साल की ट्रेनिंग है four years one year medicine three years का वो फेलोशिप आ गई एक से दो साल की है जिसके लिए आपको अलग मैच के लिए बैठना पड़ता है अच्छा इसमें फेलोशिप के लिए भी आपको मैच के लिए बैठना पड़ता है फिर वही सारे एक्सपेंसेस लगेंगे इंटरव्यूज दोगे आप सब कुछ and fellowships are tough fellowships are tough जो सबसे बड़ा प्रो है अमेरिकन रेजिडेंसी का which outweighs a lot of things is आप तीन साल मेडिसिन के बाद आप अटेंडिंग हो जाते हो कंसल्टेंट हो जाते तो आपकी जो पे जम्प है ना वो बहुत बड़ी है मतलब इतनी बड़ी है कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट है if he is earning like sixty thousand pound per annum वो जा सकता है as a consultant after seven years maybe one ten one twenty thousand pound it is still a of money लेकिन इधर जो बंदा है जो सिक्सटी थाउजेंड रेजिडेंसी में बैठा हुआ है अगर वो सिर्फ तीन साल करता है he can go up to three hundred thousand dollar so अगर आप फाइनेंशियली अगर हर बंदे के अपने गोल्स होते हैं अगर आपको फाइनेंशियली गोल है तो और फिर आप seven days on seven days off as a hospitalist काम कर सकते हो आप यानी साल में छः महीने काम करते हो तो ये एक प्रो है लेकिन अगेन इफ इसमें आपको वेवर लेना पड़ेगा दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा सब कुछ करना पड़ेगा तो अगर आपका गोल पैसे हैं तो फिर ये अगर आपका गोल ये एकेडमिक सेटिंग्स हैं फिर ये अगर आपका गोल सर्जरी है तो फिर तो मैं कहूँगा डेफिनेटली इंग्लैंड करो अमेरिका में सर्जरी के लिए आई हैव हर्ड कि ये बहुत ज्यादा जो होता है एक मिथ है कि हमें वहां सर्जरी नहीं मिलती आईएमजीस को आई हैव हर्ड कि मुश्किल होता है but I have seen interviews जिसमें कुछ ट्रांसप्लांट सर्जन थे कुछ वास्कुलर सर्जन थे that they got it at the end surgery मिल जाती है this is a land of possibilities Yeah. This is a land of opportunities. If you work hard, you'll get it. इसमें तो कोई नहीं है इसमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी सब कुछ करनी पड़ेगी I know a guy who got into like पहली अटेम्प्ट में उसके दो तीन इंटरव्यू थे वो चला गया सर्जरी में आप रोटेशन करनी होती है अपनी लेकिन इधर सर्जरी का जो लाइफस्टाइल है ना यार वो takes a toll on you अब जो हमारा न्यूरोलॉजी का जो स्ट्रोक का लाइफस्टाइल है we are 24/7 call neurosurgeons तो neurosurgery की ट्रेनिंग है that can go up to 10 to 11 years. Neurosurgery की training is 7 years plus 1 to 2 years of fellowship या अब जो न्यूरो uh, इंटरवेंशन करते हैं उनकी 8 इयर्स है लेकिन उसमें तीन मैचेस हम्म। के लिए बैठना पड़ता है 4 साल अगर आपका प्रीलिम नहीं तो चार साल पहला फिर स्ट्रोक का मैच फिर फेलोशिप एक फिर न्यूरो इंटरवेंशन का match two to three years लेकिन हॉस्पिटल पे भी डिपेंड करता है जिस तरह मेरा हॉस्पिटल आई वाज लकी कि ये कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रोक सेंटर है दुनिया के कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो ट्रिपल ए अवार्ड स्ट्रोक में जीतते हैं देर टॉप तो अल्लाह का शुक्र वो दिस वाज वन लेकिन उसका हम्म। ये मतलब है कि the amount of strokes which come here immense learning opportunities बहुत ज़्यादा है एक वक्त मेरी लिस्ट हम्म। पे जो होता है वो आराम से तीस से पैंतीस बंदा होता है स्ट्रोक का easily twenty five to thirty five और रात जब होती है आफ्टर जब आपकी नाइट कॉल होती है So you are covering those 25 to 35 plus general neurology patients, 10 plus EMU patients, which are two or one, plus all the new admissions that are coming in stroke. So or teen pager, it's a war. It's literally a war. Up the market be physically be mentally be. Well, up overhelm. Okay, up 45 patients cover carrier, sat up admissions are stroke, so yeah, time is money. Aapne bagna hai. पूरी ई e आर आप पे डिपेंडेंट होती है स्ट्रोक फिर आपने डिसीजन लेने हैं स्कैन देखने हैं नोट्स लिखने हैं इट्स फन लेकिन you have to get ready for that तो जिन लोगों को ई e ER का शौक है और जिन लोगों को स्ट्रोक का शौक है या फिर उनको जनरल का शौक है neurology is great who like to manage a lot of things medicine is great जिनको बच्चों से प्यार है peds is great who like to sit in a dark room for a long time उनके लिए रेडियोलॉजी इज ग्रेट तो आप मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि आपको नीच ढूंढना है अपना yeah. उसके ऊपर मेहनत करनी हो नीच आपको हाउस जॉब में पता चल जाना चाहिए इससे डिले नहीं होना चाहिए okay so one last question is could you just compare Emily with MRCP so I will put one more thing I will put FCPS in it as well okay ठीक है सो यार सबसे पहले एफ सी पी एस ये है कि एफ सी पी एस का जो एंट्रेंस एग्जाम है ना वो आज भी मैं कहता हूँ और जिन लोगों ने किया वो नॉन सेंसिकल है it's rubbish and it's getting better इसलिए नहीं क्योंकि मैं क्लियर नहीं कर पाया था मैं दो दफ़ा नहीं कर पाया था इसलिए बिकॉज जो क्वेश्चन थे वो वन लाइनर्स थे जिनके सौ आंसर्स हो सकते थे ठीक है ना अब इस तरह एक मुझे अभी तक क्वेश्चन याद है कि उसने पूछा था कि आईटीपी जो होती है एक परपरा हम्म। बात है उसका फीचर क्या है उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी लिखा हुआ था परपरा भी लिखा हुआ था अब उसके नाम पे थ्रोमोसाइटोपिनिया भी पड़ पड़ा अब मैं क्या उसका मैं आंसर दूं ठीक है ना तो I know it's a nonsensical first exam having said that the rotations and the amount of medicine which you do in FCPS is superb. जो पाकिस्तानी प्रोफेसर होते हैं ना मेडिसिन के वर्ल्ड क्लास होते हैं उन्होंने जो हमें इसलिए वर्ल्ड क्लास होते हैं क्योंकि उन्होंने इतने से रिसोर्सेज में इतना ज्यादा काम किया होता है और उनको कॉस्ट इफेक्टिवनेस का पता होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन का पता होता है और देर देर अमेजिंग इसलिए आपकी जो ट्रेनिंग है ना बहुत जबरदस्त है एफसीपीएस तो पहली आप चॉइस हमेशा पाकिस्तान रखो यार okay. इसलिए नहीं कह रहे कि मैं बाहर चला गया दोस्त बाहर चले गए इसलिए कह रहे हैं कि जो बात सच है वो है हाँ फाइनेंशियली आपको इतने पैसे नहीं मिलते रोल मॉडल शायद कम रिसोर्सेज कम है लेकिन आप आप एज अ डॉक्टर अगर आपका गोल है you are extremely good the, the, the con of fcps is the final exam fcps part 2 का जो final exam yeah. वो एक गंदा कल्चर है कि जी घुसना भी मुश्किल है निकलना भी मुश्किल है तो दरमियान में फिर फंसे रहो आ, जो आ, इधर अमेरिका का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है घुसना मुश्किल है बिल्कुल है लेकिन बोर्ड एग्जाम का जो passing rate is above 90 percent first time they want you to excel हर साल हमारा एक एनुअल एग्जाम होता है और uh, एक और अच्छी चीज है इधर वाइवा नहीं होता ओरल एग्जाम्स नहीं होते हम्म। तो that's a pro M R C P का ये है कि यार M R C P is basically is a member of Royal College Physicians of England उसके बाद आपकी कोर ट्रेनिंग शुरू होती है जो आपने मेरे ख्याल पहले दो साल में निकालना होता है पाकिस्तान में कल्चर ये अगर आप एम आर सी पी कर लो तो आप कंसल्टेंट भी लग जाते हो I don't know where did this culture come from but it's a good culture क्योंकि आपने एक बहुत rigorous M R C P का ट्रेनिंग किया है तो खाली आप एम करोगे तो आपको ट्रेनिंग तो चाहिए ना यार खाली आप एग्जाम दे के तो ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप किस चीज़ के कंसल्टेंट होगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन इन दी एंड इंग्लैंड में आपने स्पेशलिटी सर्टिफिकेट लेना होता है by the end of training या एम के बाद और फिर आपने एंड में देना होता है आपके ऑडिट्स होते हैं और इधर अमेरिका के अंदर आपका बोर्ड एग्जाम होता है जिसको फिर डिप्लोमैट ऑफ अमेरिकन बोर्ड कहते हैं और अमेरिका में हर दस साल बाद आप अगर कंसल्टेंट या अटेंडिंग बने दस साल बाद आपने अपनी रिन्यू करवानी होती है रजिस्ट्रेशन और आपने दोबारा एग्जाम देना होता है certification after becoming an attending meaning consultant आपका लाइसेंस हॉल्ट पे जा सकता है अगर आप फेल हो so thank you so much doctor Yusuf that you took out time for our students And I really hope that this video helps the students and we learn from this. And inshallah, in some point at future, we do the same things you are doing right now, that we help our juniors and we continue this series. Thank you so much for your time. You're all smart guys. Inshallah, you'll do great. Jazakallah. Take care. Thank you.